და გალას გალას ხოდი გვაკატანა შენს ბოზანდარას ვაჯახებ მანქანას ვასველებ საჰარას წარმოადგენ ქალაქს Skr, skr, skr, skr. That's right. That's right, man. Good time if you're looking for a good time. Look in the mirror, your body pull up at night. I've been pulling for more nigga, more nigga. I'm just trying to get up, nigga. Up, nigga. Tell me why you wanna talk, nigga. Talk, nigga. Are you trying to make me more, nigga? More, nigga. I've been plotting for more, nigga. More, nigga. I'm just trying to get up. Gang members, how the fuck? It's your nigga, man. It's was working name. Back at you another goddamn video, man. Hey, look. Gang members, man. Ah, look, man. Look, man. Look. I just almost lost my breath doing that intro, if you guys can tell. But hey man, for Dasi and Mamu, Ukondakutu. I said that right. I don't think I did, but hey, please subscribe, like, share the video, turn the post notifications on. You know what I'm saying? Stop playing with yourself. Appreciate you guys so far for the love. You know what I'm saying? The song just dropped, out. Uh, the cover to Nukem Joy. I just found out today that it wasn't actually Nuke Joy, it's and Joy. And nobody told me in the comments. you just had me out here looking stupid. But hey man, for Dasi and Mamu, Ukuntako, and we're also going to check out Gara featuring Azazel. El Cartel, produced by Morris. Now I'm saying? Let's see what they're talking about. Let's catch a quick vibe to it, man. They're both audios. Yeah. Peto, Mamo, and Topiston. ისე მოგვაგნებენ დამალული სახეები დაგებული მახეები ჩენი მეინახეები მარა რა ხეირი გამიცხეთიალობ მარტო გამოდიშული სამყაროებას ამوار უკონტაქტო წარო ინტერნეტი და არ გინდა მეტი შეუკეთე დაგიდებენ არ მოგივიდეს ზეთმეტი ვერთანაკრდამენტი დაგიმყარეს წესი და ის ვიწყარა დადგას გახადეს ხეს უმჯობესი გადააგდენ ემსი ემსია გადააგდო შეცვალე ვირუსი ეცადე ყველას გადააგდო სიტყვა არ აქტო ბანზემ შეხმაზე ვსაუბრობ და მოქმედებ ისევ გირჩევ მოხვიდი აზრზე გზაშენი თუ ერჩევ არის ისატებს არჩევ სტრიან ჩარჩოს წმინდა უსანამდე შენც წმეს ფანჯრებს სანამ თავ შეგაჩოს მანამ ეს ძიეს არჩოს კურნა უფიქრებს შენ ისევე ის დარდი გახჩოს აღარ დაიტანჯო ნუ ხარ დარაჯო ყაყაჩოს ეცადე თაობამ უფრო დიდი ხანი გაქაჩოს ყველას გაუმარჯოს თავის წაზე გარდა პოზის გულიანად ვიცინო და დედაც მოვხარ სინიკოსის მე ვფიქრობ რომ ის შენ გარიგებს თანხმას აწარიღებს თავს არ მოგარიდებს შენ აყვებოდი ამ პანიკებს ეგ ფიქრები წაგიღებს ამდენს ვეღარ დაიტებს ვიკრობ რომ შენ გარიგებს სახმასაც არიღებს დაუსარ მოგარიდებს შენი შენ ნაყვებოდი ამ პანიკებს ეგ ფიქრები წაგიღებს სამდეს ვეღარ დაიდებს აკილერე ისო შოვესირო გამეხეტია ისო დასოვილი გასმიყვები ფანტელებია სიტყვებს კი არა დროს დავალაგებ ნაწერებიას კლიპებს კი არა გზებს ვერიდები კამერებიას არ მაფასებს ფიქრი და უთხამ ხმანაფასებს არ მაფასებს მაგრამ შორიდან ძალას მაძლევს აზამასკებს და საკვებად მირთმელს უაშლებს სახის მასკებს და სიტუაციას ასპექტაკლებს არის ცოდვილი და ეს ცოდვები ასპექტაკებს ამიტომ მოსახოვებს ეძახო და ფათერაკებს ახოს სახეს ეს მახეს სახლის ახლოს ნახეს და ის სახეს რემლია დინონავენახებს caja. ფერილი თვალი თახია რომ ხალხი გაღმა ფარეს გავა ყოველი ფასი არა შეარგია მთვარეს დავა თუკი დაიწებდა უნდოდა რომ დაემთავრა ამაში აღბეჭდილი შეგრძნებები დაეხმარა ომის მინე რაღა უნდა მოხდეს ამის მერე თქვენს სივრცეში დინამიკებიდან არ მისმენე mm. თქვენ რიგებში ემოცია ყვება mm. კულისების აქ ჩემი გულისცემა სიკვდილია უღირსების mm. მე ვფიქრობ რომ ის შენ გარიგებს თანხმას აწარიღებს თავს არ მოგარიდებს შენ აყვებოდი ამ პანიკებს ეგ ფიქრები წაგიღებს ამდენს ვეღარ დაიდებს გარიგებს ახმასაც არიღებს თავს არ მოგარიდებს შენ აყვებოდი ამ პანიკებს ეგ ფიქრები წაგიღებს სამდენს ვეღარ დაიტევს შენი ემოციური დიაპაზონი თუ გამზომავ გადატენვა უნდა იცოს ეს სანამ გამოკრომე პური ხასიათი თუ ადგილებ ამ პაიკებს თუ ისდერე ფაში მე ვახევ ამ პარიკებს მხრებზე თავის გარეშე ვტოვებ ბიჭო მართველს შენ არის ვინ ვარ და მოწიწება გმართლებს ტოვებ ჯამრთელს თუ ხედავთ მართლებს რო ხედავთ მართლებს სიმძლავრე მათებს იყავი კაიენი თორე მოვად კაიენი თაი ყავი კაიენი თორე მოვად კაიენი თუ მოვად კაიენი კაი არ ბერი გელის მართლა არ გელის ფოსი შვილი ვიყო მე ვფიქრობ რომ შენ გარიგებს თან ხმასაც არიღებს თავს არ მოგარიდებს შენი შენაყვებოდი ამ პანიკებს ეგ ფიქრები წაგიღებს ამდენს ვეღარ დაიწერ მე ვფიქრობ რომ შენ გარიგებს თან ხმასაც არიღებს თავს არ მოგარიდებს შენი შენაყვებოდი ამ პანიკებს ეგ ფიქრები წაგიღებს ამდენს ვეღარ დაიწერ Big vibe, big flow, big guy, big gang. Mm, mm, mm, everywhere that we go, big cars, we bro. All these niggas don't know. Shit, big vibes. I like it. I like it. 10 out of 10. For that, she's still not disappointed. They, they probably had just one song that I didn't exactly like. Every every other song I've reacted to of them, I love. Like, literally love. <laughs> That's sick, man. That group is fire. I love them. That's tight. 10 out of 10 in my opinion. But hey, Gala and Azazel, El Cartel, let's see what they're doing. They connected to which cartel in the world? <laughs> it's another audio. Okay, it's a Mexicano. Oh. Okay. Who produced this? Morris Production. Morris Production. From this picture, you can just tell Gala is the drug dealer, and Azazel is the rapper he just featured. გოგონას ბევრი რამე უნდა მაგრამ მე მხოლოდ ცხეზე დავთავი გუნდა ლაუზონის პონჩი და დროპე თუ გქურდა მოსისეს გავყინო ძან თუ გხორდა მოკლესპერტი და შეშენდის გუდია ბიტა სიროძან და გუასა შენი სინიორიტა მალიგა მოუშე გეძურება დროეთი და კრიმინე გლავნაა შტობა კისკაბლა ბრიტა ყველა ტრეკზე იმანი ხოჩი ხელში აროდინა უნდა გავიჭედეთ პონჩი შენი გოგოს ხელსის კი მომსგავსე პონჩი სისე ვიზე პიტებზე ზეკა დოთი ოუ ჯი გოგო თუ საწალში არ ელო ჩოკი არ ჯდება როგორც გროუ სტრიტ ცოტი ლოკი მინდა იყოს ვისტი იძახოს ხოლო ჩოკმი კეროფო იარდება ტარავი მედია მოწვი თელე დღეა სტაბილურად ვაბაუნსი მასას პორტო ფრანკო დამბენზეში მოვიკითხავ ბრაზას არი დარდო მალე ავავსება მუძირო კასას ქვეთან მოშები ჩვენ დამაშები ფასადას მედელინის კარტელი მომატებას თელი ზოლი გლობ ზოლი ხედავ კამანდას ძმა უჩ და მისვალია და მაჟე ტრაქსა მოწები ჩვენს გარდა ჩვენ გარდა მთელი ქალაქი შენ და შენი ბრატები ფიზონია კატები ძალიანი ძაბები მაგრამ არ გოგვატები და მინა გოგახტები და და და და ყველანი და მარტები ბიჭი ბიჭი ხარ ეტა ვისი ხარ შენ ამ ქალაქ დიდი ხარ და სიზი ხარ შენებეთ ცეპტემბერში ჩემს მოდან მოდგავად მხარ შენ და გალას გალას ხოდი გვაკატანა შენ ბოზანდარას ვაჯახებ მანქანას ვასულებ საჰარას წარმოვადგენ ქალაქს ჩემი ძმები ცაგდას წარმოვადგენ დიამანტ მე და გალას გალას ხოდი გვაკატანა შენ ბოზანდარას ვაჯახებ მანქანას ვასულებ საჰარას წარმოვადგენ ქალაქს ჩემი ძმები ცაგდას წარმოვადგენ დიამანტ guys let me know a little bit more about Gala in the comments. Let me know if you want me to check out some more songs. That shit hard, in my opinion. That was tight. That's full. <laughs> now I'm saying? I love you guys so much. See your beautiful selves in the next video. Those songs were both hard. 10 out of 10 in my opinion. You can't deny those songs were beautifully hard. Now I'm saying? Please subscribe if you're new. We get lit over in this place. You know what I'm saying? Stay lit over here, man. The whole gang activity <laughs> going on here. I'm saying? I love you guys, man. I'll see you in the next video. Let's get it. We'll take. We'll take. I think I drank too much. What? I think I like that. I think I drink too much. I think I drink too much. Eh? I think I drink too much. Eh? I think I drink too much. Eh? Will you roll me a blunt so I can't cool off?